Ciao a tutti, benvenuti al mio video. Abbiamo qua il caricabatterie della Ultimate Speed ULG 12A2 distribuito dalla nota catena di supermercati tedeschi. L'ho già utilizzato per caricare una batteria da 95A di un furgone. Oggi lo utilizzerò per eh, caricare una batteria invece da 74A per una macchina a benzina, vi andrò a illustrare le caratteristiche principali di questo caricabatterie. Allora, intanto può caricare 6 o 12 volt. Abbiamo un display digitale che ci permette di selezionare e più che altro rilevare la capacità della batteria in percentuale, il voltaggio e la carica dell'alternatore eh, volendo attaccarla direttamente con eh, auto accesa per vedere quanto carica l'alternatore <clears throat> su questo schermino, su questa Nixie vedremo batteria connessa, batteria in carica, batteria caricata abbiamo poi la selezione del tipo di batteria che possiamo utilizzare, quindi 12 volt eh, semplici, diciamo, 12 volt deep cycle, quelle per esempio per pannelli solari, 12 volt GMGL che sono sempre similari alla capacità delle deep cycle e poi 6 volt eh, di tipo semplice. Quando andiamo a collegare l'apparecchio, in realtà non parte direttamente, ma dovremo utilizzare il pulsantino charge start. La cosa che secondo me non è furbissima è che al al primo click, in realtà andremo direttamente su fast eh, charge e non su normal charge, quindi mm, volendo fare un tipo di carica normale dovremo comunque premere due volte. Il terzo eh, indicatore è relativo alla funzionalità di eh, starter che ha questo caricabatterie, ovviamente sempre essendo attaccato alla rete elettrica, in quanto ehm, il caricabatterie riesce a dare degli impulsi da 70A eh, in modo che si possa riuscire ad accendere un'automobile un eh, mm, con la batteria che non, che non, ha magari del tutto la carica ma mm, ha ancora un po' di vita diciamo residua. I cavi con cui viene fornito e le relative pinze sono piuttosto robuste, direi che con questa sezione eh, si riesce a far passare bene i 70 A eventuali dell'accensione, della di questo tipo di accensione. Abbiamo poi la classica presa a per quanto riguarda l'alimentazione dell'alimentatore stesso, del caricabatteria stesso, e sul retro andiamo a vedere che troviamo una ventolina che entra immediatamente in funzione quando l'alimentatore viene acceso. Il peso è abbastanza elevato, quindi la parte di trasformatore penso che sia abbastanza adeguata o comunque adeguata al tipo di caricabatterie. La costruzione direi che è curata, è presente una maniglia superiore per il trasporto e quindi per 49,90 euro nel 2015 direi che mh, mm, si ha una qualità discreta e un buon rapporto prezzo-prestazioni. Non appena lo andiamo ad accendere sul display appaiono eh, il doppio zero di, diciamo, di default e eh, viene selezionato direttamente, spero che si riesca a vedere il 6 volt. A questo punto dobbiamo andare a collegare una batteria valida. la mia prova vado a caricare una batteria da 52 ampere ora con capacità di scarica di 470 ampere Ho collegato prima il polo positivo e poi il polo negativo. Sul caricabatteria vediamo che c'è segnata attualmente il, la connessione, quindi connected, ci sono segnati i volt che sta erogando la batteria e poi questo, con questo switch possiamo andare a vedere appunto voltage, alternators, in questo caso non è collegata a nulla, e la percentuale di carica della batteria, che nel mio caso è dell'86%. La selezione in automatico è messa su 12 volt di Psychol, che non è il mio caso, quindi andremo a selezionare 12 volt regular. A questo punto dobbiamo premere lo start per farla partire, avendo l'accortezza di eh, ricordarsi che un solo click andremo sulla fast charge, che non è quella che voglio fare io, il secondo click sarà sul normal charge, che è una carica normale che voglio fare. Eh, sentiremo anche partire la ventolina dell'alimentatore, quindi la ventola è partita, è partita il normal charge, batteria mi viene immediatamente data al 100% ovviamente perché la stiamo caricando, ma fin tanto che non ci sarà eh, la scritta charge noi lo lasceremo andare, ovviamente si fermerà da solo e quant'altro. Vediamo che sta caricando la batteria connessa e abbiamo 13,4-13,5 volt attualmente di eh, tensione applicata non penso ci metterà più di un'ora e mezza, due al massimo, a caricare la batteria perché non era in effetti troppo valmessa, era l'86% se non ricordo male. Abbiamo anche un, ampere, un, fu un fusibile da 80A che direi che serve nell'ipotesi nell di un assorbimento anomalo di corrente nel caso dell'avviamento che vi ricordo manda segnali a manda impulsi a 70A e niente questo è quanto Spero che il video sia stato utile. Ciao a tutti!